Wel yn fawr ie, o tro cyntaf erioed mae pob un o gynghorwyr sir y dre hon, y saith ohonon ni yn perthyn i Blaid Cymru ac yn benderfynol. Newydd cerdded rhan Siwn Ward i a Jeff Thomas o Fendigwydd ac rwy'n ni'n benderfynol yn edrych yn gorau glas i berswadio'r cyngor sir i wneud popeth o fewn i gallu mewn maes addysg ac mewn maes cynllunio'n enwedig i hybu'r iaith. Rwy hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio a mis yn ôl wnaethon ni wrtho rhoi caniatad i gais i godi 300 a hanner o dau yn ardal y uh, aman ym Mhenaban. Nawr, dwi'n ofni fod y cwmni cwmni o Jersey yn mynd i apelio a mwy na thebyg yn allan o'r apel. Felly mae angen i Lywodraeth Cymru i lunio polisiau cynllunio newydd bydd yn galluogi i bwyllgorau cynllunio fel yr un dwi'n perthyn iddo i fedru ystyried sefyllfa'r iaith lle mae yna ddatblygiadau tai newydd. Mae hynny'n hollol allweddol oherwydd mewn fudo i'w'r elefant yn yr ystafell ac ystel i ni i wynebu fe nawr a'i adnabod e. Nid hiliaeth yw sôn am, am mewn fudo. Roedd yna cu y mewn fudo'r hunan, ond mae yna fewn fudo resymol a mae yna fewn fudo direolaeth ac anferth fel sy'n digwydd nawr. Y cyfan fynnw ni yw'r hawl i fyw yn bywydau yn hunain trwy gyfrwng yn iaith yn hunain yn ein gwlad yn hunain.